الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سورة فاتحة فاتحة سورة ذو وسورة مكياء تضرأ يضاد أيك كوبان تهيت waxay si fiican u tilmaami doontaa arrimooyin fara badan oo ay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala ma hadda inuu asaga leeyahay naxariista markaa leeyahay dadka oo dhan loogu talagalay inay ilaahay ka dalbaan hanuun bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi mahad ilaahay bay u sugnaatay alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allah iskale oo rabbi bay u sugnaatay rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigooda ah caalamkan oo dhan allaha rabbiga u ah ee barbaariya barbaariyaha koonka waxay u baahan yihiin u qabta waxaysan weydiisanin horay ugu sameeyey allahaasaa mahad iska leh alraxmaani naxariista naxariista guud ahaaneedoo muslimii kaafir baa u naxariista waa nimco caam ahoo adduunka inta la joogo wada asiibtaa alraxiimi allaha naxariista naxariista qaaska ah labadaba ilaahay waxa waaye naxariis badno naxariis ayuu markaa leeyahay alraxmaani naxariista naxariista guud ahaaneed alraxiimi naxariista naxariista qaaska ah maaliki boqorkii yowmiiddiini maalinta abaalmarinta yowmuuddiin waa yowmu qiyaama waa maalinta aakhiro meliki dhe haddii kale boqorkii yowmiiddiini maalinta qiyaamaha iyaaka adi unbaan rabbiyow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adi unbaan haddana nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa rabbow adaan ku caabudaynaa hayrkaa maya ilaahuw adaan ku gargaar iyo kaalmo weydiisanaynaa oo aan kaa kaalmo dalbaynaa hayrkaa maya ihdinaa nagu hanuuni assiraata jidkii almustaqiima ee toosnaa jidka mustaqiimka ah rabbiyow nagu hanuuni siraata aladiina kuwii jidkoodii ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda kuwii aad dushooda u nimcaysay jidkoodii ilaahayow nagu hanuuni oo hayri almaqduubi kuwii loo carooday aan ahayn waa yuhuude calayhim dushooda wala adaalliina kuwii lumayna aan markaa ahayn laakiin kuwa ka soo haray maqbuub iyo daaliin oo dadka loo nimceeyey ah kuwaa jidkooda nagu hanuuni yeeyihiin wa min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa waasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa nebiyaal sidiiqiin saalixiin shuhada iyo wixii markaa lamid ah ihdinaa nagu hanuuni alsiraada jidkii ama waddadii almustaqiima ee toosnayd siraada aladiina kuwii jidkoodii ancamta aada u nimcaysay calayhim dushooda hayri almaqduubi kuwii loo caroodayna aan ahayn ama kuwii loo carooday kayrkood ah waa yuhuude calayhim dushooda waladaalliina kuwii dhumayna aan markaa ahayn ama kuwii dhumay kayrkood markaa ah suuratu nnaas bismi illaahi araxmaani araxiim qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi annaasi dadka rabbigoodii meliki annaasi boqorkii dadka ilaahi annaasi ilaahii dadka waxaana ka magan galay min shari alwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisa alkhannaasi ee dhuudhuumashada badan alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri annaasi dadka laabahooda oo min aljinnati jinni ah wannaasi iyo insiba bismi illaahi araxmaani araxiimi qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi alfalaqi allaha wax kala dilaaciya allaha wax kala jeexa waa faaliqu lisbaax habeen ayadoo jirto yaa inta la dilaaciyaa maalin laga soo bixiyaa maalintiina saas oo kale amase waa faaliqu lxabbi waannaar xabadda timirta ah lafteeda iyo beeraha markay soo baxayaan weyn ka soo bixiya allahaasaan magan galay qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi nnaasi dadka rabbigoodii waxaan magan galay birabbi alfalaqi allah wax kala bilaaciya min shari maa shay shartii baan ka magan galay khalaqa u abuuray wa min shari gaasiqin habeenka shartiisana ilaahay baan ka magan galay idaa waqaba marka uu soo galo waa marka habeenkii yimaado ama idaa waqaba marka uu mugdiyoobo oo meel kasta mugdigiisa uu markaa ku daboolo wa min shari nafaafaati kuwa wax afuufa shartoodana ilaahay baan ka magan galay fi lcuqadi gunudaha dhexdooda waa saaxiriinta iyo dadka intay wax xirxiraan oo haddana af-afuufa sixirkii balaayada sameeya shartoodana ilaahay baan ka magan galay wa min shari nafaafaati kuwa wax af-afuufa shartooda oo filcuqadi xirmooyinka iyo gunudaha dhexdooda afuufay sixirka ku sameeyaan kuwaana shartooda ilaahay baan ka magan galay wa min shari xaasidin xaasidka shartiisana ilaahay baan ka magan galay idaa xasada markuu xasdaayo xaasidka markuu rabo inuu xasdana ilaahay baan shartiisa ka magan galay inay lama ogaan kara xaasidkeeda xaasidnimaduna waa wax aada u xumo iska ilaaliya xaasidnimadu qofka xasanaadkiisay cuntaa buu yidhi nebiga sida dabka qoryaha ama cooska uu cuno oo kale suuratu likhlaas waa qul huwalle ikhlaasna waa la yidhaahdaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaad tidhaahdaa huwa asaga allaahu waa alle axadun waa mid keliya ah waa markay dhaheen sif lanaa rab rabbigaaga noo sifeey maxamedow suu u yaalaa dhagax miya dhayman miya dahab miya naxaas miya qori miya qol dheh baa lagu soo dejiyey huwa allahu ilaahi axadun waa axad waa alla keligii ah faman yacmal qof allaala qofkii rabaa inaa qeyrla qeyr la sameeyo oo agtiisa qeyr uu ka helo ha caabudo ilaah keligii axadna yuusan olu sharig yeelin qul dhe huwa asagu allaahu waa alle waa ilaahay axadun oo axad ah keligii ah allaahu ilaahay assamadu waa alle samad ahoo wax loo bandhigto samad macnaha allah wax lala qasdo waayo oo xaggiisa lala aado umuuraha dhibaatooyinka iyo mashaakilaadka allaahu ilaahay assamadu waa alle samad ahoo sayid ah subxaana wa tacaala amase xawaa'ishta baahida dhibaatooyinka loo bandhigtoo lala aado lam yalid wax ma dhalin walam yuulad mana la dhalin walam yakun lahu umana sugnaanin lahu asaga kufwan axad kuf axad ah macnaha kuf u dhigma kufku waxaa yidhaahdaa waa wixii lamid ah oo qofka u dhigma wax u dhigmana ma jiro ilaahay waalidna ma ahan oo wax ma dhalin wiilna ma aha oo lama dhalin kuf iyo wax la dhasho walaal ahna ma jira macnaha qul dheh huwa allaahu ilaahay huwa asagoo allaahu alla waaye axadun waa alle axad ahoo keligiis ah allaahu ilaahay assanadu waa alle sanad ahoo sayid ah amase alla sanad ahoo xawaa'ishta iyo dhibaatooyinka iyo danaha lala qasdee lala aado oo loo bandhigto lam yalid wax ma dhalin walam yuulad asagana lama dhalin walam yakun lahu mana u sugnaanin asagu kufuwan axadun kuf axad ah axad u dhigma iyo qof asagoo kale ahoo nid la ahna ilaahay markaa ma jiro suuratu lmasad bismi illahi raxmaan araxiim waa abiilaha markii nebiga intuu quraysh oo dhan isugu yeedhay uu yidhi iska ilaaliya cadowga all eh, eh, ciqaabka alle subxaana wa tacaala rabbigiinana caabuda abiilahab waa tuu yidhi ma waxaanaad noo jamcisay hoog iyo dhib ha kugu dhace tabbad baa lagu soo dejiyey waxa hoogay nebi moxamed ma aha laakiin tabbad waxaa hoogay yadaa abiilahabin abiilahab labadiisii gacmood wa tabba waaba hoogaye waaba khasaaray abiilahabe labadiisii gacmood khasaaraa ku dhacay inta badan gacmaha camalka laga qabtaa ayaa marka laysaga nisbeeyaa maahane gacmihiisa keliya hoogay ma ahoo khasaaro la halaaga waa asagoo dhanba wa tabba waaba khasaaraye maa aqnaa deeqi mayso canhu xaggiisa maaluhu maalkiisa iyo wamaa kasaba wixii uu kasbaday maalsii iyo ilmihii uu dhalay wax ay anfacayaan ama xaggiisa ay ka deeqayaan cadaabka alle iyo khasaaraha loo ballanqaaday ma jiro fayaslaa naaran naar ayuu geli doonaa abi lahab daata lahabin olol u saaxiib ah lahabka waa holaca aan qiiqa iyo qaaca lahayn saa darteed baa lahabkaa uu geli doonaa sayaslaa naaran naar ayuu gelayaa abi lahab daata lahabin olol u saaxiib ah holac u saaxiib ah wamra'atuhu xaaskiisana way gelaysaa ayadana waa ummu jamiil gabar dhib badan nebiga cadaabadiisa ka shaqaysay ahayd waa famil ayagoo dhanba dhib badan bay ahaayeen ayaduna way gelaysaa arwaadaa la odhan jiray abi sufyaan bay la dhalatay naag aad ugu dadaasha dhibkay ahayd nebiga la gaarsiiyo xamaalata alxatabi xaabada guri jirtay xamaala ahayd tii xambaarta alxatabi xatab ka xambaarta fii jiidihaa luqunteeda xabalun xarig xaad uu yahay bay gelaysaa naarta min masadin oo liif ah xarig adag oo masad ahoo kakan oo aan gu-aynin yaa qoorta ugu xidhan xamaalataal-xatab waxaa dhici karta in loola jeedo namiimad bay ahaydoo dadka isku dirdiri jirtay inta qadalka soo qaad hiblaayo u geey waa qoryo la xambaaray oo kale oo hadhow lagu lagu gubto ama waxay ahayd xamaalata alxatabi xatabka mid soo gurto qoryaha iyo dhagxaanta jajabtay iyo waxaasaa intay soo aruuriso waddada nebiga marayay ku daadin jirtay si dhib uu nebigu u gaaro gurigiisa ilaa masjidka ama intay faaskeedii qaadato iyo qoryaha iyaduu soo qaadan jirtay waa gabar lacag leh bakhiilnimaa lagu tilmaamaa waxaa la rabay bacdamaa nin madaxa dhalay inay baxdo oo ay aado intaa kabacdina ay u dirsato nin maskiin ah ama gabar masaakiin ah lacagna ay siiso ayadoo saas ah iyo haddana qoryi wax ku karsanaysay iyo dhabarkeeda kusoo qaadaysaa markaasaa wuxuu tilmaamayaa ilaahay xaaladda tabbad waxaa hoogay yadaa abii lahabin abii lahab labadii nasrigii alle guushii alla haddii ay timaado walfatxu fatxigiina uu dhaco oo maka la furto wara'ayta annaasa dadkiina aad aragto yadkhuluuna ayagoo soo gelgelaya fii diini illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo jamaacaad iyo koox kooxa ah fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa mahaddiisa ku tasbiixso adoo ku dhexdheehan wastakfirhu allana dembi dhaaf weydiiso waxaad dalbataa istikfaar iyo dembi dhaaf weydiisi la imow waayo inahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban alla tawaab ah wuu ahaaday waana yahay waana ahaan doonaa subxaana wa tacaala inahu ilaahay kaana tawaaban wa alla tawaab ahoo towbad aqbal badan suurat lkaafiruun waa markay dhaheen waxooga aan isku soo dhowaano sanana rabbigeenalailaahyadeenna nala caabud sanana aan adigkula caabudno maxaad ka qabtaa moxamedow qul dheh rasuulkii ilaahayow nimankan ku hor taagan ee kaa codsanaya hal sanana qashinkooda iyo dhagxaanta iyo baatilka ay wataan in lala caabudo sanana ay rabaan oo ay weli damac ka qabaan inay goodi fiican yahay aan kula caabudne keena hadduu fiican yahay nasiib ka hel kaaga hadduu fiican yahayna aan nasiib ka helno jawaab qancisa sii dib damban aysan kugu soo noqonayn oo waxaad dhahdaa yaa ayuha alkaafiruuna kaafiriintaanay laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduuna waxa aad caabudaysaan walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwii caabudaya maa acbudu waxa aan caabudayo walaa ana aniganana ihi caabidun ku caabudaya ama caabudi doono mustaqbalka xataa maa cabadtum waxaad caabudaysaane rajaha iga qabina walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwii caabudi doonaa mustaqbalka naa acbud waxaan caabudayo inta rajo aad ka qabtaanood leedihiin ilaahayaalkeena hadday khayr leeyihiinna inta aad saas ku jirtaan kuwa caabudayaa markaa ma tihiin lakum diinukum diinkiina ayaad leedihiin <clears throat> waliya <clears throat> anigana waxaan leeyahay diin diinii macnaha diinkayga ayagaa diin ka dhigtay diin ma aha shirkigiinaad leedihiin iyo asnaamtiina iyo waxaad ka heshaan maalinta qiyaamaha weliya diini anigana diinkayga ii sugnaaday quldheh yaa ayuha alkaafiruuna kuwan kaafiriinta ahow laa acbudu cabudi maayo maa tacbuduuna wax aad caabudaysaan walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwii caabudaya maa acbudu waxaan caabudayo walaa ana aniguna ma ihi caabidun gadaal ka dhig mid caabudi doona rajo danba ma jirto macnaha ha igu soo noqonina ma caabudi dooni mustaqbalka soo socda xataa maa cabadtum waxaad caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduun kuwii caabudayaa ma tihiin maa acbudu waxaan caabudaya lakum diinukum ay lakum shirkukum shirkigiinaad leedihiin iyo gaalnimadiina waa ayagaa ka diin dhigtay kullu xisbin bimaa ladayhim fariixuun waliya diini anigana diinkayga ayaan markaa leeyahay suuratu lkawsar canugii ugu dambeeyey markuu ka dhintay baa la yidhi ee ibraahim ahaa eeden maxamed waa abtarda uu daba go-ay diinantiisana meeshay ku dhammaateen asagiina wuu dhiman doonaa wax diin wadaayo wiil ahna uma soo harin waxa u soo haray waa gabdho gabdhana wax ay wadi karaan malaha taa ku bishaaraysta waa abtar moxamedi bismi illaahi raxmaani iraxiim baa lagu soo dejiyey innaa anagu actaynaaka waxaan ku siinay alkawhara khayr fara badan baan ku siinay kawharku waa khayr fara badan waa nebinimo waa risaalo waa iimaan waa doorasho alle waa cirkoo la saaray kawthar khayr fara badan ama kawtharka magaciisa laftigiisa ka dhigee darka qiyaamaha ay dadka muslimiintu kaaga cabi doonaan cabitaan aysan dib damba u oomaynin ayaan ku siinay wiilashaa kaadhi dhintay waxba ha u arkin beddelkeedaan ku siinay innaa actaynaaka waxaanu ku siinay alkawthara khayr fara badane fasalli u duko lirabbika rabbigaa u tuka nebi moxamedow wanxar gowracna qal waa xoolaha carafada inna shaani'aka midka ku dhibaya huwa alabtaru asagaa abtar eh asagaa dabago-ay asagaa ciribtiisii go'day asagaa khasaaray asaa ba'ay adiga ma aha waad u jeedaa ilaa al'aankaa nebi moxamed sharafta uu leeyahay magaciisa lama maqlo ilaa waa laga soo boodaya adoo lagu sallinaayo ayagana magacooda maba la sheegaba kii la sheegana lacanad ayaa dusha looga tuuraa saa darteed rasuulkii ilaahayow kawtar baan ku siinay inna annagu acطaynaaka waxaan ku siinay alkawhara khayr fara badane fasalli duko maalinta carafo ciidda maalinteeda tobanaadka ah salaada ciidul adxaaga tuko lirabbika rabbigaa darti u duko walxar gowracoo lirabbika u gowrac rabbigaa dartiisa inna shaani'aka midka ku dhibaaya huwalabataru asagaa abtar ahee asagaa abtar ah wuu daba go'ay suuratulmaacuun ara'ayta aladii kii iiga waran rasuulkii allow yukadibu beeninaayey biddiini maalinta abaalmarinta fadalika kaa alladii waa midka yadcu lyatiim yadcu lyatiima yatiimka riixa waa midka agoonta dhibaya ee tuuraya walaa yaxudu dadkana aan ku gubaabinaynin calaa طacaami اlmiskiin miskiinka quudintiisa fawaylun halaag lilmusalliina kuwa tukada ayuu u sugnaaday alladiina kuwaasoo hum ayagu can salaatihim salaadooda saahuuna ilowsan ama haafiliinka ah aladiina kuwaasoo hum yuraa'uuna istustusaya dadka wayamnacuuna mancinaya oo reebaya almaacuuna maacuuntii alaabta layska adeegto suuratu qoraysh liiilaafi qurayshin qorayshka caada yeelashadeedii iilaafihim ay ka caada dhigteen rixlata ashitaa'i xagaaga rarashadiisa iyo wasayfi tajiilaal falyacbuduu ha caabudaano rabba haada albeyti baydkan ee kana rafciga iska leh alladii allahaasoo aطacamahum ka quudiyey min juucin baahi xaggeeda wa aamanahum kana aamin yeelay min khawfin cabsi xaggeeda suuratu lfiil waa nimankii kusoo duulay maroodiyaasha kadibna alle ka celiyey alam tara ma aragtay kayfa sidii facala uu ku sameeyey rabbuka rabbiga biasxaabi alfiili maroodiyaashii asxaabtooda alam yajcal isagoo kama yeelin kaydahum dhagartoodii fii tadalii wax baaba'ay wa arsala waa diray ilaahay calayhim korkooda tayra shimbiro abaabiila koox koox ah tarmiihim tuurahayay bixijaaratin dhagxaan min sijiilin adag oo dhoob la dubay ah fa jacalahum waxa uu ka yeelay ka casfin bal oo kale ma'kuulin la cunay oo la shafo la daaqay suuratu humaza waylun halaag likulli humazatin mid kastoo xam badan buu u sugnaaday lumasadin haddana lumasad ahoo ceebeeyo durid badan dadka dura alladii kaasoo jamaca kulmiyey maalan xoolo wa caddadahu haddana tiriyey tirtirinaaya yaxsabu ma wuxuu malaynayaa anna maalahu maalkiisa akhladahu inuu ku waaraayo kallaa ka jooge layunbadanna waan tuuraynaa fi lxudamati xudamaan ku tuuraynaa wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey malxudama xutama waxay tahay naaru naarullaahi wa ilaahay naartii almuuqada ee la huriyey la shiday allatii taasoo tattalicu gashay taalacataa cala alaf'idati quluubta innahaa ayadu calayhim korkooda mu'sadatun waa tii lagu daboolayo iyo camadin camadyo iyo tiirar waaweynna oo gudaheeda ah mumadadatin marka la saaraye lagu tiirinaayo waalcasri casirkii baan ku dhaartay ina alinsaana insaankoo dhan la fii khusrin khasaaruu ku jiraa ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey wa camilu saalixaati camal fiicanna samaystay wa tawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa wa tawaasow isu dardaarmay bisabri sabarkana isu dardaarmay suuratu takaafur alhaakum waxaa idin mashquuliyey attakaahuru badsi iskufaan xataa zurtum ilaa aad ka ziyaarateen almaqaabira qubuurihii kallaa ka jooga xaaladda ha samaynine sawfa taclamuuna dib dambaad ka ogaan doontaan umma intaa kadib kallaa haddana ka haroo jooga sawfa taclamuuna dib dambaad ka ogaan doontaan erab xumida faankuu leeyahay kallaa waxaa xaq ah low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiin yaqiinta cilmigeeda ma faani lahayne latarawunna waad arkaysaan aljaxiima naarta jaxiimo humma ka bacdi latarawunnaha waxaad ku arkaysaan cayna alyaqiini ilyaqiin ah humma kadibna latus'alunna waa laydin su'aalayaa yowma-idin maalintaa can innaciimi naciimadii xaggeeda suuratu alqaarica alqaaricatu tii wax kawinaysay ma alqaaricatu midda wax kawisaa maxay tahay wanaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey ma alqaaricatu midda wax kawisa waxay tahay yowma maalin waaye yakuunu annaasu dadku uu ahaanayo kaalfaraashi balanbaalis oo kale almabatuufi ee la firdhiyey wa takuunu aljibaalu buuruhuna waxay noqonayaan kalcihni sidii suuf ama dhogor oo kale almanfuushi la ordha bixiyey la jilciyo la garaacay fa amaa man ruuxii saqulad ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa xasanaadka ah fa huwa kaa fii ciishatin nolol gudaheeduu ku jiraa raadiyatin oo raadiyo ah wa amaa man ruuxiise khafad ay khafiifto mawaasiinuhu miisaankiisa xasanaadka ah fa ummuhu hoyadkiisa iyo ma'wadkiisa iyo meeshuu u dumayo haawiyatun waa naarta haawiya wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey maa hiya waxa ay tahay taa naarun waa naar xaamiyatun kulayl badan waalcaadiyaati fardihii ordahayaan ku dhaartay dabxan ayagoo neef tuuraaya faalmuuriyaati fardihii hurinaayaan ku dhaartay qadaxan madagtiin dhimbilaha naar faalmugiraati fardihii weerarayay weerarka gelahayay subxan subxi fa aharna bihi kicinaayey naqcan boorka fa wasatna bihi dhexgelaayey jamcan jameeca gaalo ahaan ku dhaartaye ina alinsaana insaanku lirabbihi rabbigii la kanuudun waa kii diidid badan oo amarkiisa diida wa inahu insaanku calaa daalika arrintaa la shahiidun waa kii shahiid ka ahee uu isku marqaatay kici wa innahu insaanku lixubbi alkhayri xoolaha jacaylkooda la shadiidun waa kii ku adag afalaa yaclamu miyuusan ogayn idaa bucfira wakhtiga lasoo bixinayo maa fi lqubuuri waxa qubuurta ku jira wa xusila la caddayn doono maa fi suduuri waxa laabaha ku jira inna rabbahum rabbigood bihim ayaga yowma idin maalintaa la khabiirun waa kii u xog warama waa kii u khabiir ahoo u khabri doona idaa zulzilat alardu arladu hadday geliirto zilzaalahaa giriirkeeda wa akhrajat alardu arladuna ay soo saarto cadqaalaha culaysyaalkeeda wa qaala alinsaanu insaanku wuxuu odhanayaa maalinta maa lahaa maxa dhacay yowma idin maalinta tuxadidu way waranaysaa arladii akhbaaraha akhbaarteeday ka hadlaysaa bianna rabbaka rabbigaa ayaana awxaa lahaa u waxyoonaaya yowmaidin idin maalintaa yasduru annaasu dadku way soo fulayaan oo waxay ka soo baxayaan qubuurihii ashtaatan ayagoo mutafariqiin ahoo kala tagtagsan liyuraw acmaalahum say u soo arkaan camaladoodii oo loo soo tusiyo faman yacmal qofkii camal qabtaa mithqaala daratin darro culayskeeda khayran oo khayr ahna yarahu waa arkayaa waman yacmal qofkii camal qabtaa mithqaala daratin wax yar culayskeeda sharan oo shar ahna yarahu isagana waa la tusaa oo marka wuu arkayaa lam yakun aladiina kuwii ma ahaanin kafaruu kufriyey oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ah waalmushrikiina iyo mushrikiintii makaba munfakiina kuwa ka zuulaya ka fuqaya waxay ku dhegan yihiin xataa ta'tiyahum ilaa ay u timaado albayinatu xujadii markaa caddayd rasuulun rasuulku uu u yimaado min allaahi ilaahay xaggiisa ka socda yatlu aqrinaaya suxufan waraaqo mudaharatan la dahiray fiihaa suxuftaa dhexdooda kutubun axkaam baa ku qoran qayimatun oo markaa toosan wamaa tafaraqa aladiina kuwii kalena aysan tegtegin uutu lkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa wakhti kadib maahane jaa'athum ay u timid albayinatu xujadii caddayd wamaa umiruu mana la amrin ilaa liyacbudu allaha inay ilaahay caabudaan maahane wax kale mukhlisiina ayagoo u saafi yeelaaya lahu ilaahay addiina diinka xunafaa'a inay soo iishaano ay ka soo iishaan adyaan kasta oo baatil ah ayaa la amray una soo iishaan diinta islaamka ah wa yuqiimu asalaata salaadana ay hagaajiyaan wa yu'tu azakaata sakadana ay markaa gutaan wadaalika arrintaasna waa diinu alqayimati diinka qayimka ah ee markaa toosan diinka qayimkee markaa toosan waaya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala wadalika diin lqayima ina aladiina kubi kafaruu kufriyo gaalooday oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waa yahuud iyo nasaara iyo walmushrikiina mushrikiintiiba fii naari jahannama naarta jahannama dhexdeeday ahaanayaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa gudaheeda ulaa'ika kuwaasi hum ayagu sharu lbariya waa makhluuq kuwa u shar badan in aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camilu saalixaati camalka fiican la samaystay ulaa'ika kuwa hum ayaguna waa sharu lbariyati makhluuqa kuwa ugu sharta badan jazaa'uhum abaalgudkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayuu ahaadayoo jannaatun waa jannooyin ama jazaa'uhum abaalmarkooda oo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ahaaday jannaatun waa jannooyin cadanin oo nagaadi ah tajri ay soconaysa min taxtihaa xaggeeda hoose alanhaaru wabiyaalo khaalidiina way ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligood radia allaahu ilaahay wuu raadi noqday canhum xaggooda waraduu ayaguna way raadi noqdeen canhu ilaahay xaggiisay ka raali noqdeen daalika jannada liman shaksi baa iska leh qof bay u sugnaatay khashiya cabsaday rabbahu rabbigii markaa ka cabsaday bismi illaahi araxmaani araxiim innaa anagu anzalnaahu waan soo dejinay qur'aankan fii laylati alqadari habeenka laylatulqadriga ah ayaan soo dejinaye wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey maa laylatu alqadari laylatulqadri waxa uu yahay lqadri habeenka laylatulqadriga ah khayrun waxa uu ka khayr badan yahay oo waa habeen ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood waa yatanazalu waxaa soo degtaa almalaa'ikatu malaa'igtii oo dhan iyo waaruuxu malakuljibriilba fiiha habeenkaa gudihiisay biidni rabbihim rabbigood fasaxiisii idinkiisa ay kula soo degaan min kulli amrin amar kasta xaggiisa ayay la soo degaan salaamun nabadgelyo hiya habeenkaasay ahaatay xataa maطalica alfajr ilaa fajarka uu dhasho bismi illaahi araxmaan araxiimi iqra aqri bismi rabbika rabbigaa magaciisa aqri alladii allahaasoo khalaqa abuuray wax walba khalaqa alinsaana insaankiina min calaqin xinjirka abuuray iqra aqri wa rabbuka rabbigaa alakramu ee karaamada badan ilaaha magaciisa allihii akramkahaa ee deeqda badnaa alladii allahaasoo callama baray bilqalami qalamka baray wax qoraalka callama alinsaana insaankiina wuxuu baray maa shay lam yaclam uusan markaa ogeyn kallaa iska daaya ka hare ina alinsaana insaanku layataqaa waa mid kibir badan an ra'aahu markuu arka darteed istaqnaa deeqtoomin an ra'aahu istaqnaa markuu isku arka kaaftoomin iyo hodantinimo iyo deeq ayuu qoof badan yahay inna ilaa rabbika rabbiga xaggiisaana alrujcaa loo celinayaa alrujcaa noqoshadu ay ahaatay halka loo laabanaayo oo loo noqonaayana waa rabbigaa xaggiisa inna ilaa rabbika rujcaa ara'ayta waxaad iga warantaa alladii midka yanhaa reeraaya cabadan adoon idaa sallaa marka uu tukanayo ara'ayta waxaad iga warantaa in kaana haddii uu yahay adoonkaa salaada loo diidayo cala alhudaa hanuun dushii mid ku taagan aw amara amase faraya dadka bitaqwaa alla ka cabsi amase dadkaba taqwo iyo alla ka cabsi faraaya ka warran baa la yidhi ara'ayta waxaad iga warrantaa in kadaba waa midka salaada diiday haddii uu beeniyey oo watawallaa uu jeestay ilaahayna diiday xaqiina ka jeestay alam yaclam yuusan ogayn eh, alam yaclam bianna allaaha ilaahay yaraa inuu arkaayo kallaa ha iska daayo arrintaa lain lam yantahi hadduu ka reebtoomi waayo lanastacan waannu qabanaynaa binnaasiyati foodaannu ka qabanaynaa naasiyatin food baan qabanaynaa kaadibatin kaadibad ah beenley ah khaadi'atin tugaf badan ah falyadcub ha u yeerta marka naadiya xisbigiisa sanadcu waanu wici doonaa annagana azabaaniyata naarta zabaaniya malaa'igteeda malaa'igta naarta maamusha ee zabaaniyiinta lagu magacaabay xoogga badan ad adag aan layska fakin karin aan u wacaynaaye kalla ka har arrinta laa tudichu ha ateecin rasuulkii allow warkiisa ka baxee wasjud sujuud oo duko waqatari dhawow oo ilaahay u dhawow waatiini wazaytuun waa laba geed wa siiniin iyo jabalkii siinaa intaabaan ku dhaartuu dhahay ilaahay iyo wa haada albaladi beledkan alamiini ee aaminka ah tiinka iyo zaytuunkan ku dhaarto waa laba geedoo la cuno watuuri tuuri siiniin waa jabalkii nabi muuse ilaahay kula hadlay wa haada albaladi beledkan waa xaramka alamiini aaminka ah laqad khalaqna alinsaana insaankii waan abuurnay fii axsani taqwiin suuratan u toosnaasho badan ayaanu ka abuurnay humma kadib radadnaahu waanu celinaynaa asfala saafiliina meel hoosaysa hoosteedaanu celinaynaa buu dha ila subxaana wa tacaala ila aladiina kubii maahane aamanuu rumeeyey wa camiluu camal qabtay asaalixaati camalo fiicfiican falahum waxay leeyihiin ajarun ajar iyo abaalgud hayru mamnuunin kulla gooye aan markaa ahayn kuwaasi ma laha asfala saafiliine waxay leeyihiin ajir hayru mamnuun famaa yukadibuka maxaad u beenin bacdun markaa kadib bani aadamo maxaa ku beenisiinaya haddana markaa kadib oo dalaaisha ay xujooyinkaad aragtay kadib bidiini maalinta qiyaamaha alaysa allaahu ilaahay miyuusan ahayn biaxkami alxaakimiina inta wax xukunta midka ugu cadaaladsan xukunkiisa alam nasharax miyaanaan waasicinin laka adiga sadraka laabtaada wa wadacnaa miyaanaan dejinin canka xaggaaga wisraka culayskaagii alladii kaasoo anqadda cuslinaayey ka jiiqjiiqsiinaayey dahraka dhabarkaaga wa rafacnaa miyaanan kor u qaadin laka adi dikraka xuskaagii magacaagii sharaftaada fa ina maca alcusri culeys micigiisa yusran fudeed ahaaday ina maca alcusri culays micigiisu yusran fudeyd baa ahaadee fa idaa faradta markaad faaruqdood camal dhammaysada fansab dhigto oo ku kala raacsiin wa ilaa rabbika rabbiga xaggiisana farqada rajey oo doondoon oo raaraadi wabuxaa barqadii baan ku dhaartay walayli habeenkii idaa sajaa markuu daboolo mugdigiisa meel kastoo iftiin ahay maa waddacaka kaama tegin rabbuka rabbiga oo kuma sagootinin wamaa qalaa mana kuu caroonin walal aakhiratu tii aakhiraa khayrun laka kaaga khayr badan min aluulaa midda hore wala sawfa dib dambana yuctiika wuu ku siin doonaa rabbuka rabbigaayo fatardaa waad raali noqon alam yajidka miyaanaan ku helin yatiiman adoo agoon ah fa'aawaa miyaan ku soo dumin wawajadaka miyaana ku helin daalan aboo baabi ah fahadaa miyaana ku hanuuninin wawajadaka soo kuma helin caa'ilan aboo faqiir ah fa aqnaa miyaana ku deeqinin fa ama alyatiima adoonka falaa taqhar ha qahrin oo ha dhibin wa ama asaa'ila ka tuugsanaya ku weydiistana falaa tanhar ha hororin ha canaananin wa amaa binicmati rabbika rabbigaa lilcabisana faxadid sheeg sheeg wallayli habeenkii baan ku dhaartay idaa yaksha markuu daboolo mugdigiisa wannahaari maalintii idaa tajallaa markay faydo iftiinkeeda wamaa baan ku alaartay macbuudkii khalaqa abuuray addakara labka waluntaa iyo dadiga ina sacyakum camalkiinu la shataa waa ku kala duduwan shataa waa mid kala khilaafsanoo kala duduwan fa amaa man ruuxii acdaa bixiya oo wattaqa cabsada oo sadaqa rumeeya bilxusnaa tii fiicnayd fasanuyasirhu waxaan ku fududaynaynaa lilyusraa tii fududay wa amaa man ruuxiise bakhila bakhayla waistaqnaa kaaftooma wa kadaba beeniya bilxusnaa tii fiicnaydna fasanuyasiruhu waxaanu u fududaynaynaa lilcusraa tii culayska badnayd wamaa yuqnii diiqi mayso canhu xaggiisa maaluhu maalkiisa idaa taraddaa markuu ku arooraya naarta ina calayna korkeena waxaa ahaaday lalhudaa bayaan iyo caddayn wa ina lanaa anagay noo sugnaatay lal aakhira aakhiro iyo walula ta horaba adduun iyo aakhirada anagay noo sugnaatay wa ina lana lal aakhirata iyo waluulaa fa andartukum waxaan idinkaga digaynaa naaran naar kaladaa huraysa holcaysa laa yaslaaha uusan gelin ila alashqaa kan madaxa adag maahane shaqi nasiib xumaaday maahane laa yaslaa geli maayo haa naarta ila alashqaa shaqiga maahane alladii kaasoo kadaba <coughs> beeniyey <coughs> watawallaa haddana jeestay wa waxaa ka fogaanaya naarta alaqaa midka taqiga ah alladii kaasoo yu'tii bixiyey oo dhiibay maalahu maalkiisa yatazakaa isla dahiray soo isdahiraaya wamaa liaxadin axadna uma ahaanin markuu bixinayo xoolaha iyo hantida cindahu agtiisa min nicmatin nimco tujzaa lagu abaalgudayo ila batiqaa'a wuxuu u bixinayaa dalab uu dalbayo meehee wax kale ma aha wejhi rabbihi alaclaa rabbigiisa sarreeya wejigiisa walasawfa mar dambe ayuuna yardaa raali noqon doonaa waashamsi waduxaahaa waashamsi qoraxdii baan ku dhaartuu dha ilaahay wa duxaaha iyo barqadeeda waalqamari dayaxii baan ku dhaartay idaa talaaha marka uu raaco shamsada waannahaari maalintii baan ku dhaartay idaa jallaaha marka ay faydo habeenkii walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa yaqshaaha marka uu daboolo maalintii waasamaa'i samadii baan ku dhaartay iyo wamaa macbuudkii banaahaa dhisay waalardi arladii baan ku dhaartay iyo wamaa allihii qaxaahaa fidiyey oo goglay wa nafsin nafsadii baan ku dhaartay wamaa ilaahii sawaahaa simay fa alhamahaa ku ilhaamiyey fujuurahaa faajirnimadeedii wa taqwaahaa alle ka cabsigeediida qad aflaxa waxaa liibaanay man zakaahaa qofkii isdahiray waqad khaaba waxaa hoogay man dasaahaa qofkii iswasaqeeyey is-aase isduugay kadabad way beenisay hamuudu reer thamuudna bitaqwaahaa qooqooda sababtiisay la beeniyeen idinbacafa wakti uu usoo degdeguu usoo baxay ashqaahaa koodii ugu ayaanka darnaa fa qaala lahum wuxuu ku yidhi rasuulullaahi rasuulkii wuxuu ku yidhi allaahi tan hal ilaahi waaye ka taga ayada iyo wasuqyaahaa waraabkeedana fakadabuuhu way beeniyeen facaqaruuhaa wayna boqon jebiyeen fadamdama waxaa ku wuxuu ku dabooray fadamdama calayhim korkooda rabbuhum rood bidanbihim dembigii ay galeen sababtiisuu ilaahay cadaab ugu daboolay fasawaahaa waana u simay walaa yakhaafu ka cabsan maayo cuqbaahaa ciribteeda ciribta ka imaan doontana rabbi ka baqi maayo laa uqsimu waan dhaaranayaa bi haada albaladi beledkaani kana waa xaramka wa anta adiga xillun xalaal buu kuu yahay bi haada albaladi beledkan ee kan ah wawaalidin waalid baan ku dhaartay iyo wamaa walada wixii dhalay wixii uu dhalay waa carruurtiisii waa aadan iyo xaawo amase waalid dhammaantii wamaa walada laqad khalaqnaa waan abuurnay al insaankii fii kabadin mashaqo dhexdan ku abuurnay beer xanuun ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lan yaqdira inuusan keri karin calayhi korkiisa axadun axad yaquul wuxuu odhanayaa ahlagtu yanfaqtu waan bixiyey waxaan ku bixiyon ku halaagay maalan maal baan bixiyey lubadan fara badan ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lam yarahu axadun axad inuusan arkayn alam najcal miyaanaan u yeelin lahu insaanka caynaynin laba indhood walisaanan carad miyaanan u yeelin wa laba bushimood laba faruurood wahadaynaahu miyaanan ku hanuuninin annajadayni labadii wado falaqtaxama muujiira marka alcaqabata caqabada hortaagan buurta muu gudbo wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey ma caqabatu caqabadu waxa ay tahay faku raqabatin waa qoor la fakiyo aw itcaamun quudin la quudiyo fii yawmin maalin dii masqabatin baahi u saaxiib ah yatiiman agoon daa maqrabatin dhawaashii qaraabo u saaxiiba in la quudiyo aw miskiinan ama miskiin in la quudiyo daa matrabatin bacaad jiif u ah humma intaa ka bacdi kaana muu ka mid noqdo min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey watawaasaw isu dardaarmay bisabri sabarka wa tawaasaw bilmarxamati naxariistana isu dardaarmay ulaa'ika kuwaasi asxaabu almaymanati waa midigta asxaabteeda waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay biaayaatina aayaadkeenii ku kufriyeyna hum ayagu asxaabu almash'amati waa bidixda asxaabteeda calayhim korkooda naaru naar baa ah naartaasoo muqsadatun markaa lagu daboolaayo waljiri walayaalin cash dhalashada salaada subax walayaalin habeeno casharin oo toban ah waa tobanka dilxaj ugu horaysa washafci tiro isla eg walwatri iyo tiro kala dhiman baan ku dhaartay waleyli habeenkii idaa yasri markuu guureeyo u iska tago hal fii daalika arrintaa dhexdeeda qasamun miyaysan daar u ahayn lidii xijirin mid caqli u saaxiib ah alamtara ma aragtay rasuulkii allow kayfa sidii facala uu ku falay rabbuka rabbigaa bicaadin reer caad irama iram siduu ilaahay u galay wa awowgoodiiye dati alcimaadi ila caadka laba lagu tilmaamaa ee iram tii daati alcimaadi tirarka u saaxiibka ahaa allatii taasoo lam yukhlaq aan la abuurin miluhaa ayadoo kale fi lbilaadi wa thamuuda iyo reer hamuud alladiina hamuudaasoo jaabuu gooyey assakra buurtii oo bilwaadi waadigii toga ku tiilay wa fircawna fircoon suu u galay ilaahay ma arkin miya fircoonkii dil awtaade dhakowga u saaxiibka ahaa madax adayga u saaxiibka ahaa kibirka u saaxiibka ahaa dil awtaadi ciidanka u saaxiibka ahaa الذين الذين فرعون ذي الأوتاد الذين يقبه طغوا قوقي كحد الدي في البلاد أدوجي بلاد فأكثروا ويبغيان فيها أرنبي قده ذي الفساد فساد كبضيان فصبوا الشغي عليهم كركوضا ربك ربك صوت عذاب عذاب كلام نوعا إن ربك ربك لبالمرصاد والعمرقر أصاحب أهو سجتان أصاحب آه wuxuu ilaahay sugayaa addoommada camaladooda mirsaad markaa u ah fa ama alinsaanu insaanku idaa mabtalaahu hadduu imtixaama rabbuhu rabbigii oo fa akramahu wuu karaameeyo wanacanahu wuu nimceeyo fayaquul wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay akramani wuu ikaraameeyey wa amaa idaa mabtalaahu haddana haddii ilaah imtixaamo oo faqadara alla uu ciriiriyo calayhi addoonkii korkiisa insaankii risqahu risqigiisa lagu ciriiriyo fayaquul wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay ahaananii way ihaanaystay kallaa iska daaya oo arrintaa ka jooga bal laa tukrimuuna bal iska daaye laa tukrimuuna maadan karaamaynin alyatiima agoonkii walaa taxaaduuna guubaabinna maysaan calaa tacaami almiskiin miskiinka quudintiisa wata'kuluuna waad cunteen abturaasa dhaxalkii aklan cunitaan lamnan xadgudub ah wa tuxibuuna waxaad jeclaateen almaala xoolihii xubban jacayl jammanka kane adag kallaa iska daaya arrinta idaa dukkat alardu arladu hadday gariirto dakkan dakkan giriir giriir ka dambeeya wa jaa'a rabbuka rabbigaana uu yimaado waalmalaku iyo malaa'igtii safan safan ayagoo safsaf ah wajii'a yowma idin lala yimaada maalinta bijahanama jahanamo yowma-idin maalintaasuu yatadakkaru linsaanu insaanku wuu isxasuusanayaaye wa annaa sideebay lahu ugu sugnaanaysaa asagu addikraa xusuusashii waana qaadasho yaquul wuxuu odhanayaa yaa laytanii shallaytadaydiiye qaddamtu horumartee lixayaatii noloshayda maxaa dib laysugu soo celiyey qaddamtu lixayaatii maxay hormari weysa noloshayda ama aan u soo horumarsan waayey xayaatadayda wax fiican fa yowmaidin idin maalintaa laa yucadibu ma cadaabo cadaabahu ilaahay cadaabkiisa oo kale axadun axad walaa yuufiqu lama xiro wahaaqahu xiritaanka alle axadun yaa ayatuha nafsu nafsadaanay almuطma'ina xasishay irjicii soo noqo ilaa rabbiki rabbigaa u soo noqo raadiyatan adigoo raadiya ah mardiyatan lagaa raadi yahay fadkhulii gal fii cibaadii addoommadayda dhexdooda gal wadkhulii jannatii jannadayda gal wadquli gal jannatii jannadayda gal suurat lhaashiya hal ataaka ma kuu timid xadiidu alghaashiyati tii wax daboolaysa warkeeda wujuuhun wejiyaalo yowma-idin maalinta khaashicatun waa tii khushuucsan caamilatun waa tii caamilad ahoo camal qabatay naasibatun ku dhibtootay camalkeeda taslaa waxay geli naaran naar xaamiyatan kulayl badan tusqaa waa la waraabina min caynin il aaniyatin aad u kulul laysa lahum uma sugnaanin طacaamu raashin ilaa min dariic geed qodxeed maahan laa yusminu aan cayilin aan cayilinaynin waana ka diiqin min juucin baahi wujuuhun wajiyaalo kale yowma-idin maalintaa naacimatun waa tii nimcaysan lisacyihaa camalkeedaa raadiyatun raalli ah fii jannatin janna dhexdeeday yihiin caaliyatin sarsareeya laa tasmacu maqli mayso fiiha jannooyinkaa dhexdeeda laaqiyatan wax xumaan ah fiiha jannooyinkaa dhexdooda caynun ilabaa ahaaday jaariyatun dareeraaya fiiha jannooyinka dhexdooda sururun sariiro ayaa ku sugan marfuucatun la kor yeelay wa akwaabun koobab mawduucatun la dejiyey wa namaariqun barkimo masfuufatun la safay wa zaraabiyu gogol madfuufatun la fidiyey afalaa yanduruuna miyaynan fiirinayn dadka ila alibili geela kayfa khuliqad sidii loo abuuray wa ila alsamaa'i iyo samada kayfa sidii rufacad loo kor yeelay tiir la'aan wa ila aljibaali buuraha kayfa sidii nusibad loo sugoo loo taagay iyo wa ila alardi arlada xaggeeda kayfa saddexa sidii loo fidiyey fadakir waani inamaa anta adigu mudakirun mudakir baa tahay ku waxwaaniye lasta ma tihid calayhim korkooda bimusaytirin mid lagu qasdee lagu diray ilaa man laakiin ruuxii tawallaa jeesto wa kafara kufriya fa yucadibuhu allahu ilaahay wuu cadaabayaa alcadaaba cadaab alakbara ee weyn ina ilaynaa xaggeena iyaabuhum iyaabahum noqodkoodu ahaaday uma intaa kabacdi bacdi calayna korkeena waxaa ahaaday xisaabahum xisaabtankooda sabbix isma rabbika alaclaa sabbix nazih isma rabbika rabbiga magaciisa rabbigii alaclaa ee sarreeyey alladii ilaahii magaciisa nasih khalaqa abuuray shay kastoo fasawaa simay waaladii macbuudkii qadara karay oo fahadaa hanuuniyey waaladii allihii akhraja soo saaray almarcaa daaqa fajacalahu ka yeelay haddana qusaa'an wasaq iyo xumbii daadxoor axwaa ee madow sanoqori'oka waan kugu dul akhrinaynaa falaa tansaa mana halmaamaysid ilaa maa maahane shaa allah alla uu doonay inahu ilaahay yaclam wuxuu og yahay aljahra waxa lala jahriya wamaa yakfa wixii la qariyaba wanuyasiruka waan kuu fududaynaynaa lilyusraa tii fududayde fadakir waani in nafacati dikraa waanadaada way anfacaysaaye sayadakaru waxaa waana qaataa man yakhshaa ka cabsanaya ku waana qaadanaya wayatajannabu waxaa ka fogaanaya haa waanadaada alashqaa nasiib xumaha alladii kaasoo yaslaa gelaya annaara alkubraa naarta weyn uma intaa kabacdi laa yamuutu dhiman maayo fiiha naarta gudaheeda walaa yaxyaa mana ku noolaanayo qad aflaxa waxaa liibaanay man tasakaa qofka isdahiray wadakara xusay isma rabbihi rabbigii magaciisa fasallaa haddana markaa tukaday bal tu'firuuna waxaad doorateen alxayaata addunya nolosha dhow waalaakhiratu aakhirana khayrun ay taatii ka khayr badan adduunka wa abaqaa kana jirid badan ee ka baaqicaasho badan ina haada kani lafi suxufi اluulaa suxuftii horuu ku qornaa suxufi ibraahiima nebi ibraahim suxuftiisa iyo wa muusa nebi muuse wasamaa'i samadii baan ku dhaartay waaariqi iyo kii guuraynaya habeen socodka ahaa wama adraaka maxaa ku ogeysiiyey maطaariqu aariqii guurayhi wuxuu yahay annajru waaxidin addaaqib duleeliya ama iftiin badan in kullu nafsin naf dhammaanteedna ma jirto lama ay jirto calayha waxaa korkeeda ahaaday xaafidu wax xaafido ilaaliya falyandur ilinsaanu insaanku ha eego ha fiiriyo mima khuliqa maxaa laga abuuray khuliqa waxaa laga abuuray min maa-in biyo daafiqin ee boodboodaaya yakhruju waxay ka soo baxaan min bayni sulbi dhabarka dhexdiisa iyo wataraa'ibi kalxanaha innahu ilaahay calaa rajcihi insaankaa biyaha laga abuuray soo celintiisa laqaadirun kii kari kara waaye yowma maalin uu soo celiyo ama yowma maalin balxus tublaa la kashifi doono la caddayn doono bannaanka la dhigi doono la imtixaami doono assaraa'iru sirrayaalkii wixii qarsoonaa famaa lahu uma sugnaan insaankii min quwatin xoog wax isaga celiyo walaa naasirin iyo wax u soo hiiliyo usoo gargaarada waasamaa'i samadii baan ku dhaartay daati arajci rajciga u saaxiibka ahaa roobka u saaxiibka ahayd soo noqnoqodka macnaha rajciga roobka mar kasta soo noqnoqda u saaxiibka ahayd wasamaa'i daati arajci waalardi iyo arladii daati asadci jeexjeexanka u saaxiibka ahayd innahu kaa qur'aanka waaye la qawlun waa qowl faslun cad oo bayaan ah wamaa huwa ma ahaanin bilhasmi ciyaar ciyaar iyo dheeldheel innahum ayagu yakiiduuna way ku hagarsanayaan kaydan hagarsi iyo dhagarsi wa akiidu anna waan hagarsan kaydan dhagar iyo hagarsi famahil sug alkaafiriina gaalada amhilhum waxaad u sugtaa ruwaydan in yar usug buu dhahay ilaahay waasamaa'i samadii baan ku dhaartay daati alburuuji dhismaha u saaxiibka ahayd waalyawmi maalintii almawcuudi la ballamay waa maalinta qiyaamo wa shaahidin shaahidkii baan ku dhaartay iyo wa mashhuudin waa jimcaha iyo maalinta carafo qutila waa la lacanaday asxaabu lukhduudi asxaabu lukhduud waa nimankii godka qodaye muslimiinta ku guday annaari naarta u saaxiibka naartii asxaabteeda daati alwaquudi hula ay horitaanka u saaxiibka ahaa id waqti hum ayagu calayha korkeeda dabka qucuudun ay ahaayeen kuwa fafadhiya wahum ayagu calaa maa yafcaluuna wixii ay ku samaynayeen bilmu'miniina mu'miniintana shuhuudun shuhuud ay ka ahaayeen goobjoog wamaa naqamuu kumaysan ceedaynaynin kumaysan ceedaynaynin minhum muslimiinta la gubay xaggooda ilaa waxaa loo guwo lagu ceedaynayay an yu'minuu inay rumeeyeen billaahi ilaahay ilaahi alcasiizi casiiska ahaa alxamiidi la mahdinaayey alladii allihii lahu ay u sugnaatay mulku samaawaati samaawaadka mulkintoodii waalardi arlada wallaahu ilaahay calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii shahiidun shahiid buu ka yahay ina aladiina kubii fatanuu lmu'miniina mu'miniinta fidnaynahaye oo gudahaye waay walmu'minaati gabdhaha mu'minaadka duma kabacdi lam yatuubuu aan kasoo soo noqonaynin oon ka tooba keenin falahum waxay leeyihiin cadaabu jahannama jahannama cadaabkeeda walahum waxay kaloo leeyihiin cadaabu alxariiqi gubashada cadaabkeeda ina aladiina kubii aamanuu rumeeyey wa camilu asaalixaati camalada fiicanna samaystay lahum jannaatun wa leeyihiin jannooyin tajri ay soconayso min taxtiha xaggeeda hoose alanhaaru hobeyaalo daalika arrintaana alfawzu waa liibaan alkabiirun ee markaa weyn ina babsha rabbika rabbiga qabashadiisa la shadiidun waa tii adag oo kakan innahu ilaahay huwa alla yubdi'u waa allaha khalqiga bilaaba wa yuciidu haddana soo celiya wa huwa ilaahay alghafuur waa la dembi dhaaf badan alwaduudu haddana jacayl badan dulcarshi carshiga u saaxiibka ah almajiidu ee sharafta leh facaalun waa fale limaa yuriid wuxuu doono ayuu ilaahay sameeyaa hal ataaka ma kuu timid xadiidu ljunuudi askarta sheekadeeda ka bedelo fircawna fircoon ma kuu yimid sheekadiisii wa thamuuda thamuud waa reer thamuud bal iladiina kuwii kafaruu kufriyey fii takdiibin beenin bay ku dhex jiraan wallaahu ilaahayna min waraa'ihim hortooda muxiitun kii koobay buu ahaaday waa qiyaama ama gadaashoodaba bal huwa asagu qur'aan waa qur'aan majiidun oo sharaf badan fii lawxin loox uu ku qoran yahay maxfuudin oo la xifdiyey la ilaaliyey ida asamaau unshaqad samadu hadday go'go'do wa adinad ay aqbashay adeecda lirabbihaa rabbigeed wa xuqad loo suga adeecitaanka وإذا الأرض أرضب هدي مدد لفدية وألقت أي رد ما waxa gudaheeda ahaaday watakhallad ay khaali noqotay saafi noqoto wa adilad ay aqbashay أطيع لي rabbigeed wa xuqad ay xaq u noqotay أصلا loo sugo maalintaasi qiyaamuhu dhacaysaa yaa ayuha alinsaanu insaankaano innaka adiga kaadixun baataa kii dhibtoonaya ilaa rabbika rabbiga intii ka ah kadxan dhibaato fa mulaaqiihi waadna la kulmaysaa camalkaagii ama rabbiba faama man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi gacantiisa midigtaa laga siiyo fa sawfa yuxaasabu dib danbaa loo xisaabi xisaaban xisaab xisaabkaasoo yasiiran fudud wayanqali wuu noqonayaa ilaa ahlihi ehelkiisuu u noqonayaa masruuran asagoo faraxsan wa amaa man ruuxiisa uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaashii laga siiyo fasawfa dibdan buu yadcuu u yeelanayaa tuhuuran halaags wayasla wuxuu gelayaa saciira naar huraysay saciiro ah innahu asagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ehelkiisa masruura ku ku faraxsan buu ahaa innahu asagu danna wuxuu malaynahay alla yaxuura inuusan noo soo noqonin bala iska daa inuusan soo noqonina ina rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaaday bihi asaga basiirankii arkaaya falaa uqsimu waxaan ku dhaartay bishafaqi cirguduudka walleyli habeenkii wamaa wasaqi wuxuu soo uriyuu soo kulmiyey waalqamari iyo dayaxii ida tasaqa markuu dhammaystirmuu kaamilmay latarkabunna waad koraysaan dabaqan dabaq xaalad can dabaqin bacda dabaqin heerba heer baad koraysaan famaa lahum maxaa u sugnaadoo laa yu'minuuna aysan u rumaynaynin wa idaa quri'a haddii la akhriyo calayhim korkooda alqur'aanu qur'aankooda laa yasjuduuna ma sujuudayaan maxau dhaco aysan u sujuudaynin bal iladiina kuwii kafaruu kufriyey yukadibuuna waa kuwii beeninaya qur'aankaba wallaahu aclamu ilaahayna waa kii ku cilmi badan bima yuucuuna waxay weelaynayaan ay qalbiga ku hayaan fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin xanuun badan ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey wa camiluu camal qabtay alsaalixaati camalo fiican ha ugu bishaaraynin cadaabe lahum waxay leeyihiin kuwaan ajrun ajir hayru mamnuunin aan la goynaynin weynun halaag lilmutafifiina kuwa beega fududeeya u sugnaaday alladiina kuwaasoo idagtaalu markay soo beeganayaan cala annaasi dadkay ka soo beeganayaan yastawfuuna soo oofsada oo soo buuxsadaa wa idaa kaaluuhum marka ay beegayaan aw wasanuuhum ama ay miisaamayaanna yukhsiruuna nusqaaminaya alaa yadunnu u malayn maayaan miya ulaa'ika kuwaasi annahum ayagu mabcuuhuuna in lasoo bixin doona liyowmin cadiimin maalin weyn yowma maalin yaquumu annaasu dadkuy istaagayaan lirabbi alcaalamiina caalamka rabbigood ay u istaagayaan kallaa waxaa xaq ah ama kallaa iska jooge inna kitaaba alfujaari faajiriinta kitaabkoodu lafii sijiin sijiinuu dhex ahaaday wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey maa sijiin sijiinku waxa uu yahay kitaabun waa kitaab marquumun la qoray weylun halaag yowmaidin maalinta lilmukadibiina kuwa beeniya buu markaa u sugnaaday alladiina kuwaasoo yukadibuuna beeniyey biyowmi ddiini maalinta qiyaamo wamaa yukadibu ma beeniye bihi maalinta qiyaamana ilaa kullu muctadin mid xadgudub badan dhammaantii maahane afiimin oo dembiilo ah oo idaa tutlaa haddii la akriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayaadkeena lagu aqriyo aa la dhahaaya asaatiiru alawaliin waa khuraafaadkii sheekooyinkii hore kallaa war iska daaya waxaa bal raana waxaa ku degay calaa quluubihim qulubtooda maa kii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuu kasbadaa kallaa innahum ayagu can rabbihim rabbigood yowma-idin maalintaa lamaxjuubuuna waa kuwa laga xijaabayo humma intaa ka bacdi innahum ayagu lasaalu ljaxiimi waa kuwii jaxiime gelaya uma kabacdi yuqaalu waxaa loo odhanayaa haadaa kan alladii waa kii kuntum aad ahaydeen bihi asaga tukadibuuna kuwa markaa beeniya kalla ina kitaaba alabraari baariyaasha kitaabkooduna lafii ciliyiina meel sare dhexdeedu ahaaday wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa ciliyuuna cilliyuuntu waxay yihiin kitaabun marquumun waa kitaab la qoray yashhaduhu waxaa xaadira meesha almuqaramuuna kuwa lasoo soo dhoweeyey ina alabraara baariyaashu la fii naciimi naciimay ku sugan yihiin cala alaraa'iki sirra korkooday yanduruuna ka fiirsanayaan tacrifu waad aqoonsan fii wujuuhi majyaalkooda nadrata annaciim naciimada dhalaalkeeda yusqawna waa la waraabinayaa min raxiiqin weel qamreed makhtuumin la khatimo la daboolay khitaamuhu gororkii waxa ka soo harana miskun uu yahay sida miskiga wa fii daalika tamrada iyo wanaagga iyo jannada falyatanaakhasi ha usoo tartamaano almutanaafisuuna kuwa tartamaaya wa misaajuhu waxaa lagu barxay khamrada min tasniimi waa tasniim xaggiisa tasniimku caynan waa il yashrabu waxaa ka caba bihaa isha almuqarabu oo loo dhoweeyey in aladiina kuwii ajramuu dembaabay ee dembiilayaasha ahaana kaanuu waxay ahaayeen adduunka markii la joogay min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey yadxakuuna kuwa ku qosla wa idaa maruu markay soo marayaan bihim ayaga agtoodana yatagaamazuuna kuwa isku iljabiye oo kuwa ku jeerjeesa ayay markaa ahaayeen inqalabuu hadday laabtaan ilaa ahlihim eheladoodu ay u laabtaanna inqalabuu way laabanayeen fakihiina ayagoo nimcaysanaya oo muslimiinta dhibka soo gaarsiiyeen ku raaxaysanaya wa waidaa ra'awhum markay arkaanna qaaluu waxay leeyihiin waxay odhan jireen waaye ina haa-ulaai haaulaa'i kuwaani ladaaluuna waa kuwa dhumay wamaa ursiluu mana loo dirin calayhim korkooda xaafidiina inay eh, dhumitaanka ka ilaaliyaan falyawma maantuu aakhira la joogo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey min alkufaari gaalada xaggooda yadxakuuna ku qoslayaan cala araaiki sirra korkooday yanduruuna ka fiirsanayaan sirra korkooda ayay ka daadanayaan cala araaiki sida korkooda ayay ka fiirsanayaan hal thuwi sow lama abaalmarinin hal thuwiba alkufaaru hal thuwiba sow laguma abaalmarinin alkufaaru gaaladu maa kaanuu wixii ay ahaayeen yafcaluuna kuwa markaa sameeyaan gaalada wixii ay samayn jireen oo xumaan ah soo abaalkoodii ma helin jawaabtu waa haa ida asamaau infaarat ida asamaau samadii haddii infatarad ay go'go'do wa ida alkawaakibu xidigihiina intafarad ay soo qubtaan ay dhulka ku soo daataan wa ida albixaaru badihiina fujirad laysku furfuro wa ida alqubuuru qubuurihiina buuxsad lasoo faacbixiyo lasoo faabiyo bannaanka la keena wixii ku jiray calimad nafsun naf waxay ogaanaysaa maa qadamat waxay hormarsatay iyo waa akharad wixii digdigsatayba yaa ayuha alinsaanu insaankaanow maa garaka maxaa kaa kedinaaya birabbika rabbiga alkariimi ee kariimka ee wanaagsan alladii allihii khalaqaka ku abuuray oo fasawaaka ku simay oo facadalaka ku ekeeyey fii ayi suuratin suurad kastoo maa shaaa <coughs> uu doonana rakabaka kaa rakibee kaa sameeyey kallaa iska daaye <coughs> bal tukadibuuna waxaad beeniseen bidiini maalinta qiyaamo bal tukadibu bal tukadibuuna bidiini wa ina calaykum korkiinana waxaa ahaaday laxaafidiina ilaaliyayaal kiraaman karaamaysan kaatibiina qoraaya yaclamuuna waxay og yihiin maa tafcaluun waxaad samaynaysaan ina alabraara baariyaashu lafii naciim naciimay wayna alfujaara faajiriintuna la fii jaxiim jaxiimay ku sugan yihiin yaslawnaha way gelayaa yawma addiini maalinta qiyaamaha wamaa hum mana aha canhaa xaggeeda biqaa'imiina kuwa ka maqnaanaya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yawmu ddiini maalinta qiyaamo waxa uu yahay uma intaa ka bacdi maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yawmu ddiini yawma maalin waayo laa tamliku aysan hanan karin aysan u hanan karin nafsu nafi linafsi naf kale shay waxla waalmru amarkuna yowmaydin maalinta lilaahi ilahay buu sugnaaday ida shamsu qoraxda haddii kuwirad la duubo wayda nujuumu xidigiin inkadarad ay soo daataan wayda ljibaalu buura haddii sirad la socodsiiyo wayda alcishaar hashii toban sideedaheed naqatin la dayaco wayda alwuxuushu wuxuushtii duurjoogtii xushad haddii lasoo kulmiyo wayda albixaaru badii haddii sujeed la huriyo ama laisku furfuro wayda nufuusu nafyaalka haddii zuwijid la lamaaniyo waydal mawquuda tahay gabadhii nolosha lagu duugayna su-ilad la su-aalo biayi dembi dembi kii ahoo qutilad loo dilay wayda suxuf waraaqiha haddii nushadad la qaybiyo wayda samaau samadiina kushidad la fiiqo la zuuliyo waydaljaxiimu naartii jaxiima suxirad la huriyo waydaljannatu jannadiina usdifad la soo dhaweeyo calima nafsu naf ay ogaanaysaa ma axdara waxay lasoo xaadirtay goobta falaa uqsim waan dhaaranayaa bilkhunnasi xidigii baan ku dhaartay aljawaari socodka badnaa alkunnasi ee goobta xaaranayay walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa cascasa markuu tago wasubxi subaxii baan ku dhaartay idaa tamafasa markay neegsato innahu qur'aanku la qawlu rasuuli rasuul qowlkiisii waaye kariimin ee wanaagsan dii quwatin xoog u saaxiib ah cinda dilcarshi carshiga agtiisa midka u saaxiibka agtiisana ah midka carshiga u saaxiibka agtiisa ah makiini haddana sharafta leh mutaacin waa ku laateec waa jibriile dama meeshaasaa lagu adeecaa amiinin haddana waa mid la aaminay wamaa saaxibukum saaxiibkiinu ma ah waa nebi moxamedin bimajnuunin mid waalan walaqad ra'aahu wuu arkay nebiga jibriil bilufuqi almubiin jihadii cadeed buu ku arkay suuradiisii malagnimada wamaa huwa ma aha nebi moxamedna cala algaybi qaybkii waxaa loo sheegay qur'aanka ama qaybka ah bidaniin mid idinka mid idinka baqiila bidaniin mid idinka bakiila wamaa huwa ma aha biqowli shayطaani shayطaan qowlkiisa shayطaankaosoo rajiimi la fogeeyey fa ayna tadhabuun xaggay aadaysaan haddaa qur'aanka diideen in huwa qur'aanku maaha ilaa dikrun waana maahana lilcaalamiina caalamku u yahay liman buu u yahay shaaa doono minkum adinka idinka mida an yastaqiim inuu toosnaado wamaa tashaa'uuna mana doonaysaan ilaa an yashaa allah inuu ilaahay doono maahane allihii rabbulcaalamiina caalamkoona rabbigu ah cabasa watawallaa nebigu wuu weji kabuubay cabasa waa weji kabuubay watawallaa wuu jeestay an jaahu acmaa markuu indhoorkii u yimid waa cabdullaahi ibnu ubay cabdullaahi ibnu umi maktuum an jaa'ahu lacmaa markuu u yimid wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacalahu wuxuu mudan yahay yazaka inuu dayrsanaado aw yadakaru ama adwaaniso fatanfacahu dikraa waanadu ay anfacdo amaa man istagnaa ku kaaftoomay fa anta low xaggiisa miya tasadaa kalkan ka mashquulaysa ood ka leexanaysa waxaal maa calayka korkaaga usan ahaan kaa aad u mashquulaysa anlaa yazaka inuu fayrsanaado wa amaa man ruuxii jaa-aka ku yimid yasca isagoo ordaaya wahuwa yakshaa cabsanaya fa anta adiga canhu xaggiisa miyaa darahaa ka mashquulaysaa kalaha samay inahaa ayada waa qur-aanka dakiratan waa waano faman buu u yeeshaa addoona dakaraw inuu ku waansamo fii suxufin waraaq uu ku qoran yahay mukaramatin la karaameeyey marfuucatin la kor yeelay mutaharatin la tahiray biaydii safaratin malaa'igta gacantoodu ku jira kiraamin karaamaysan bararatin baariyaasha ah qutila al insaanu insaanku hala lacanado maa akfarow maxaa kufri badnaysiiyey min ayi shayin shaygeena khalaqahu ilaahu ka abuuray min nudfatin biyo ayuu khalaqahu ka abuuray ilaahay faqadarahu wuuna karay uma ihtaaka bacdi asabiila wadadii ayuu yasarahu u fududeeyey uma kadib amaatu wuu dhimanaya fa aqbarhu waa la qabriyey uma ihtaaka bacdi idaa shaa waktigii uu doono ilaahay sharahu kasoo bixin kalaa lamaa yaqdi muusan fulinin insaanka maa amarahu wixii la amray falyandur اlinsaanu insaanku ha fiiriyo ilaa tacaami raashinkiisa ana anagu sababna almaa bii baanu shubnay sabban shubid uma kabacdi shaqaqnaa waan jeexjeexnay alarda dhulkii shaqan jeexjeexid faanbadnaa waan dhalinay fiiha alladii dhexdeeda xabban xabad wa cinaban canab wa qodban qodbi wa zaytuunan zaytuun wa nakhlan timir wa xadaa'iqa beero gulban caleema waaweyn wa faakihatan fawaakihaat wa abban coos mataacan baan u yeelnay mataac siin lakum idinkana idin mataacinaayo iyo wali ancaamikum xoolihiinaba fa idaa jaaad haddii ay timaada assaaqatu tii qayminaysay yowma maalin bay imaanaysaa yafiru lmaru qofka uu cararayo min akhiihi walaalkii uu ka ordaayo wa ummihi hooyadii wa abiihi aabihii wa saaxibatii xaaskiisa wa baniihi ilmihiisa likulli imri'in shaksi kasta oo minhum ayay ka mid ah yooma idin maalintaa sha'an juuhun wejiyaalo ywmaidin maalinta mustiratu waa kii ifaysa daaxikatu abasaaruha arabyaalkeeda khaashicatan waa kii qushuucsan hayeen a ina anagu la marduuduuna waxaa naloo celinayaa filxaafirati gadaal iyo meeshii aan ka nimid aidaa kunna haddii aanu noqonoon ahaano cidaaman lafo nakhiratan oo baaba qaaluu waxay dhaheen tilka fainamaa hiya wax lamaba waaxidatun oo keliya faidaa hum waaba ayagoo dii qiyaamo taagan hal ataaka makuu timid muuse sheekadiisii id wakti naadaahu ugu neeraa huwan baba la oran jiray idhab buu yidhi ilaa fircauna fircaun u tag inaa fircaun dagaa faqul sugantahay fircaanou ilaa an tazaka inaad tayrsanaato wahdiyaka aan kugu hanuuniyo ilaa rabbika rabbiga xaggiisa fatakfha aad cabsato fa araahu wuu tusiyey alaayata alkubraa aayaddii weyneed ayuu arkay fakadaba wuu beeniyey fircaancaad wuxuu yidhi ana anigu rabbukum rabbigiin baan nahay alaclaa ee sarreeya faahadahu llahu ilaahay faahadahu allahu ilaahay wuu qabtay nakaala alaakhirati cuquubadii dambe iyo wadtii hore ina fii dalika arrinta la cibratan cibra waxay ugu sugan tahay liman yakhshaa qofka cabsanaya a ma adinka ashaddu daran khalqan xagga abuurka aisaba masasamadii banaaha ee aan abuurnay amasamadii aan abuurnay masana masasamadii banaaha aan abuurnay ee aan dhisnay rafaca wuu kor yeelay ilaahay samkaha jumrigeedii xooggeeda fasawaaha sawaaha wuuna simay wa aqdasha wuu daboolay leylaha habeenkeeda wuu mugdiyeeyey wa akhraja wuxuu soo bixiyey uu banaanka dhigo cadeeyey buxaaha dardeedii waalarda dhulkiina bacda daalika markaa kadib daxaaha wuu fidiyey akhraja wuxuu kasoo saaray minha xaggeeda maa ahaa biyaheedii wa marcaaha dhaaqeeda waljibaala buurihiina arsaaha ilaahay wuu soo diray mataacan lakum idinka mataac laydinku mataacinaayo iyo wali ancaamikum xoolihiina sababteeda faidaa jaaat hadday timaado adaamatu lkubraa musiibadii weyneyd yowma maalin bay imaananayo nasaca wuxuu shaqaystay wa durizat ljaxiimu jaxiimana ay muuqanayso liman u muuqanay amaa man ruux alxayaati dunyaa nolosha dhow faina aama man rucogsiga rabdigii oo wanaha ka reeba annaqsa naqsada cali ilhawaa dooqii balwada jeceshahay faina aljannata janna hiya alma'wa hoyad kis'aluunaka waxay ku su'aalayaan can isaacati saacadda fiima maxay rabbika anta adiga kaaga sugan min dikraaha ogaalkeeda xuskeeda ilaa rabbika rabbiga xaggiisa muntahaaha loo celiyaa inamaa anta adigu mundirun baatae ku digaaya man yakhshaaha qofka cabsanaya ku digaysaa ka'annahum waaba ayagoo yowma yarawnaha maalintay arkayaan lam yalbaquu inaysan ku nagaan adduunka ilaa cashiyatan galab maahane aw duxaaha ama barqadeeda bismi illaahi araxmaani araxiimi cama maxeebay yatasaa'aluuna is su-aalayaan su'aalayaan can innaba'i war xaggiisay isweydiinayaan alcadiimi ee weyn alladii kaasoo hum ayagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna ayay kuwa isku khilaafsan kallaa ha joogaana sayaclamuuna way ogaan doonaan uma intaa kabacdi kallaa ka hara sayaclamuuna way ogaan doonaan alam najcal miyaanaan yeelin alarda dhulka mihaadan gogol waaljibaala buurihiina awtaatan takawyo iyo adkeeyayaal wakhalaqnaakum waan abuurnay aswaajan idinkoo noocyo ah wakhalaqnaakum miyaanan idin abuurin aswaajan idinkoo noocyo ah wajacalnaa miyaanan yeelin waan yeelnay nawmakum hurdadiina subaatan raaxo iyo baalgoyn wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alleyla habeenkiina linaasan astur wajacalnaa waan ka yeelnay annahaara maalintii macaasha wakti nolosha iyo ceeshka la raadsado wabaniina waan dhisnay fooqakum dhexdiina sabcan toddobashi daadan dardaran oo ah adag wajacalnaa waan yeelnay siraajan faydus wahaajan iftiin badan wanzalna waan dejinay min almucsiraati durura xaggooda maa an biyo xajaajan xoog usoo maaya linukrija saan usoo bixina bihi biyaha xabban xabad iyo wanabaatan qalad wa jannaatin beerooyin alfaafan isku duubmay ina yowma alfasli maalinta kala baxay qiyaamo kaana miiqaatan waa wakti ballan yowm waa yufuufayo fi suuri buunka qiyaamo fata'tuuna waad imaanaysaan idinkana afwaajan idinkoo kooxa kooxa ah wafatixat isamaau samadii waa la furfuri fakaanad abwaalu ilbay noqonayaan wasuyirat iljibaalu buurihina waa la socodsiinayaa oo fakaanad waxay ahaanayaan saraaban dhabadeed iyo dhaandaragaali ina jahannama naafta jahanamana kaanad waxay ahaanaysaa maalintaa mirsaada mid sugid u saaxiib ah lidaaqiina dadka daaqiintii xadgud qooqayna na aadan waa meeshay u laabanayaan laabihiina way ku nagaanayaan fiiha gudaheeda axqaaban weligood iyo zanano laa yaduuquuna ku dhadhamin maayaan fiiha naarta gudaheeda bardan qabow walaa sharaaban iyo wax la cabo ilaa xamiiman biyo kulul maahane iyo waqasnaa qandhee canaaneed jaza'an waa abaalgud wifaaqan u dhigma xumaantii ay sameeyeen inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwaan rajaynaynin xisaaban xisaab aakhiro wakadabuu way beeniyeen biaayaatina aayaadkeenii kidaaban beenin wa kulla shayin shay kastana axsaynaahu waanu koobnay kitaaban kitaab baan ku koobnay faduuquu dhadhamiyan u oranaynaa falan nasiidakum idin kordhinayna ilaa cadaaban cadaab maahane ina lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqayna nafaatan baydayin makaanu liidaa xadaa'iqa beerweyn iyo acnaaban canabyo wa kawaaciba gabdho kawaacib ah adraaban oo isku dan ah waa xuuralcayn wa ka'san iyo galaas qamreed dihaaban ee buuxa laa yasmacuuna maqli maayaan fiiha jannada dhexdeeda laqwan xumaan walaa kidaaban iyo beenba jazaan waa abaabgud oo min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaatay cadaan aan siismay leeyihin xisaaban oo xisaab ah yaa siinay waa rabbi samaawaati rabbi rabbigeedii waalardi arlada iyo wamaa baynahumaa inta u dhexaysa alraxmaani waaye alla naxariis caanay u sugnaatay laa yamlikuuna ma hanan karo minhu xaggiisa khitaaban hadal qof awoodi kara inuu la hadla ma jiro yawma maalin waa yaquumu ruuxu bimalakul jibriil uu istaagayo iyo walmalaa'ikatu malaa'igtiiba safan ayagoo saf ah laa yatakallamuuna hadli maaya ilaa man maahade maahane adina lahu uu idmay manka arraxmaanu allaha raxmaanka wa qaala kaana wuxuu qoranayaa sawaaban hadal toosan daalika kaasi alyawmu alxaqu waa maalintii xaqa ahayd ee faman ruuxii shaaa doona itaqada ha samaysta ilaa rabbihi ilaahay xaggiisa la-aadan markii ino wanaagsan inna anagu angarnaakum waxaan idinkaga digaynaa cadaaban cadaab qariiban oo dhow oo yowma maalin imaanaya yanduru lmaru qofka uu eegayo maa qaddamad wax ugu hormarsaday yadaahu gacmihiisa wayaquulu lkaafiru gaalkuna uu oran doon yaa laytanii shallaytabaydiiyey kuntu ahaadee turaaban carro ciid maxaanu ahaan waay macna wabilaahi tawfiiq allahu subxaanahu watacaala aclam waxaalnaa calayka korkaaga usan ahaan kaa aad u mashquulaysa anlaa yazaka inuu fayrsanaado wa amaa man ruuxii jaa ku yimid yasca ah isagoo ordaaya wahwa yakshaa cabsanaya fa anta adiga canu xaggiisa miyaa talahaa ka mashquulaysaa kalaha samayn innahaa ayadu waa qur'aanka dakiratun waa waano faman buu u yahay shaaa doona dakaraw inuu kuwaansamo fii suxufin waraaq uu ku qoran yahay mukaramatin la karaameeyey marfuucatin la kor yeelay mutaharatin la tahiray biaydii safaratin malaa'igta gacantoodu ku jira kiraamin karaamaysan bararatin baariyaasha ah qutila alinsaanu insaanku hala lacanado maa agfaroo maxaa kufri badnaysiiyey min ayi shayin shaygeebaa khalaqahu uu ka abuuray min nudfatin dhibic ayuu khalaqahu ka abuuray ilaahay faqadarahu wuuna karay uma intaa kabacdi assabiila waddadiiba ayuu yasarahu u fududeeyey uma kadib amaatu wuu dhimanayaa fa aqdarhu waa la qabriyey uma intaa kabacdi idaa shaa waktigii uu doono ilaahay sharahu kasoo bixin kalaa lamaa yaqdi muusan fulinin insaanka maa amarahu wixii la amray falyandur ilinsaanu insaanku ha fiiriyo ilaa tacaamii raashinkiisa anna anagu sababna maa bii baanu shubnay sabban shulid uma kabacdi shaqaqnaa waan jeexjeexnay alarda dhulkii shaqan jeexjeexin fa ambadnaa waan dhalinay fiiha alladii dhexdeeda xabban xabad wa cinaban canab wa qodban wa zaytuunan zaytuun wa timir wa xadaa'iqa beero gulban caleema waaweyn wa faakihatan fawaakihaad wa abban coos mataacan baan u yeelnay mataacsiin lakum idinka laydin mataacinaayo iyo wala ancaamikum xoolihiinada fa idaa ja'at haddii ay timaada asaaqatu tii qaybinaysay yowma maalin bay imaanaysaa yafiru lmaru qofka uu cararayo min akhiihi walaalkii uu ka ordaayo wa ummihi hooyadii wa abiihi aabihii wa saaxiibatii xaaskiisa wa beniihi ibnihiisa likulli imri'in shaksi kasta oo minhum ayay ka mid ah yowma idin maalintaa sha'an juuhun wejiyaalo yowmaidin maalinta musbiratun waa tii ifaysa daaxikatun abasaaruha aragyaalkeeda khaashicatan waa tii qushuusan hayeen a ina anagu lamarjuuduuna waxaa naloo celinayaa fi lxaafirati gadaal iyo meeshii aan ka nimid aidaa kunna haddii aanu noqonoon ahaano cidaaman lafo nakhiratan oo baaba qaaluu waxay dhaheen tilka aaray fainamaa hiy wax lamaba waaxidatun oo keliya faidaa hum waaba ayagoo dii qiyaamo taagan hal ataaka maku timid muuse sheekadiisii id wakti naadaahu ugu neema duwan duba la oran jiray idhab buu yidhi ilaa fircauna fircaun u tag ina fircaun wuu qooqay faqul sugantahay fircaano ilaa an tazaka inaad dayarsanaato wahadiyaka aan kugu hanuuniyo ilaa rabbika rabbiga xaggiisa fataksha aad cabsato fa araahu wuu tusiyey alaayat alkubraa aayaddii weyneed ayuu arkay fakadaba wuu beeniyey fircaan wuu caadiyey wuxuu yihi ana anigu rabbukum rabbigiin baan nahay alaclaa ee sareeya faahadahu llahu ilaahay faahadahu allahu ilaahay wuu qabtay nakaala alaakhirati cuquubadii dambe iyo wadnatii hore ina fii dalika arrinta la cibratan cibra waxay ugu sugan tahay liman yakhshaa qofka cabsanaya aantum ma adinkaa ashaddu daran khalqan xagga abuurka amisama masasamadii banaaha ee aan abuurnay ama samadii aan abuurnay masasamadii banaaha aan abuurnay ee aan dhisnay rafaca wuu kor yeelay ilaahay samkaha ah, jumrigeediiyo xooggeeda fasawaaha wuuna simay wa aqdasha wuu daboolay laylaha habeenkeeda wuu mugdiyeeyey wa akhraja wuxuu soo bixiyey uu banaanka dhigo caddeeyey duxaaha darqadeedii waalarda dhulkiina bacda daalika markaa kadib daxaaha wuu fidiyey akhraja wuxuu ka soo saaray minha xaggeeda maa'aha biyaheedii wa marcaaha dhaaqeeda waljibaala buurihiina arsaaha ilaahay wuu soo diray mataacan lakum idinka mataac laydinku mataacinayo iyo wali ancaamikum xoolihiina sababteeda faidaa jaaat hadday timaado adaamatu lkubraa musiibadii weyneyd yowma maalin bay imaananayo nasaca wuxuu shaqaystay wa burizat ljaxiimu jaxiimana ay muuqanayso liman u muuqanay amaa man ruux alxayaati dunyaa nolosha dhow faina aama man ruugsiga rugdigi oo wanaha ka reeba annaqsa naqsada can ilhawaa dooqii balwada jeceshahay faina aljannata janna hiya alma'waa hoyad kis'aluunaka can saacati saacadda fiima maxay rabbika anta adiga kaaga sugan min ikraaha ogaalkeeda xuskeeda ilaa rabbika rabbiga xaggiisa muntahaaha loo celiyaa inamaa anta adigu mundirun baatee ku digaaya man yakhshaaha qofka cabsanaya ku digaysaa kaannahum waaba ayagoo yowma yarawnaha maalintay arkayaan lam yalbaquu inaysan ku nagaan adduunka ilaa cashiyatan galab maahane aw duxaaha ama barqadeeda bismi illaahi araxmaani iraxiimi cama maxeebay yatasaa'aluuna is su-aalayaan can i war xaggiisay isweydiinayaan alcadiimi ee weyn alladii kaasoo hum ayagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna ayay kuwa isku khilaafsan kallaa ha joogaana sayaclamuuna way ogaan doonaan uma intaa kabacdi kallaa ka hara sayaclamuuna way ogaan doonaan alam najcal miyaanaan yeelin alarda dhulka mihaadan gogol waaljibaala buurihiina awtaatan takawyo iyo adkeeyayaal wakhalaqnaakum waan abuurnay aswaajan idinkoo noocyo ah wakhalaqnaakum miyaanan idin abuurin aswaajan idinkoo noocyo ah wajacalnaa miyaanan yeelin waan yeelnay nawmakum hurdadiina subaatan raaxo iyo baalgoyn wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alleyla habeenkiina linaasan asfur wajacalnaa waan ka yeelnay annahaara maalintii macaasha wakti noloshaiyo ceeshka la raadsaday wabaniinaa waan dhisnay fooqakum dhexdiina sabcan toddoba shidaadan dardaran oo ah adag wajacalnaa waan yeelnay siraajan faydus wahaajan iftiin badan waanzalnaa waan dejinay min almucsiraati durura xaggooda maa an biyo fajaajan xoog usoo bushubmaaya linukhrija saan usoo bixinay bihi biyaha xabban xabad iyo wanabaatan dalad wajannaatin beerooyin alfaafan isku duubmay ina yowma alfasli maalinta bixi qiyaamo kaana miiqaatan waa wakti ballan yowm waa yuufuufayo fi suuri buunka qiyaamo fata'tuuna waad imaanaysaan idinkan afwaajan idinkoo kooxa kooxa ah wafatixat isamaau samadii waa la furfuri fakaanad abwaalu dhil bay noqonayaan wasuyirat iljibaalu buurihiina waa la socodsiinayaa oo fakaanad waxay ahaanayaan saraadan dhaladeed iyo daangaragaali ina jahannama naarta jahannamana kaanad waxay ahaanaysaa maalintaa mirsaada mid sugid u saaxiib ah lidaaqiina dadka daaqiintii xadgudbay qooqaynana aadan waa meeshay u laabanayaan laabisiina way ku nagaanayaan fiiha gudaheeda axqaaban weligood iyo zamano laa yaduuquuna ku dhadhamin maayaan fiiha naarta gudaheeda bardan qabow walaa sharaaban iyo wax la cabo ilaa xamiiman biyo kulul maahane iyo aqasaaqan beecaan naareed jazaan waa abaalgud wifaaqan u dhigma xumaantii ay sameeyeen inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwaan rajaynaynin xisaaban xisaab aakhiro wakadabuu way beeniyeen biaayaatina aayaadkeenii kidaaban beenin wakula shayin shay kastana axsaynaahu waanu koobnay kitaaban kitaab baan ku koobnay faduuquu dhadhamiyaan u oranaynaa falan nasiidakum idin kordhinayna ilaa cadaaban cadaab maahane ina lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqayna nafaatan baydayin makaanu liidaan xadaa'iqa beerooyn iyo acnaaban canabyo wa kawaaciba gabdho kawaacib ah adraaban oo isku da ah waa xuuralcayn wa ka'san iyo galaas qamreed dihaaqan ee buuxa laa yasmacuuna maqli maayaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan xumaan walaa kidaaban iyo beenba jazaan waa abaagud oo min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaatay cadaaqan siis may leeyihin xisaaban oo xisaab ah yaa siinaya waa rabbi samaawaati samaawaadka rabbigeedii waalardi arlada iyo wamaa baynahumaa inta u dhexaysa alraxmaani waaye alla naxariis caanay u sugnaatay laa yamlikuuna ma hanan karo minu xaggiisa khitaaban hadal qof awoodi kara inuu la hadla ma jiro yawma maalin waa yaquumu ruuxu malakul jibriil uu istaagayo iyo walmalaa'ikatu malaa'igtiiba safan ayagoo safsaf ah laa yatakallamuuna hadli maaya ilaa man maahade maahane adina lahu uu idmay mankaa alraxmaanu allaha raxmaanka wa qaala kaan wuxuu qoranayaa sawaaban hadal toosan daalika kaasi alyawmu alxaqu waa maalintii xaqa ahayd ee faman ruuxii shaaca doona ittaqada ha samaysta ilaa rabbii ilaahay xaggiisa la-aadan markii ay wanaagsan ina anagu angarnaakum waxaan idinkaga digaynaa cadaaban cadaab qariiban oo dhow oo yowma maalin imaanaya yanduru lmaru qofku uu eegayo maa qaddamad wax ugu hormarsaday yadaahu gacmihiisa wayaquulu lkaafiru gaalkuna uu oran doon yaa laytanii shallaytabay diiyey kuntu ahaadee turaaban carro ciid maxaanu ahaan waaye macna wabilaahi tawfiiq allahu subxaanahu watacaala aclam ijaaban iyo beenba jazaan waa abaalgud oo min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaatay cadaa'an siismay leeyihin xisaaban oo xisaab ah yaa siinay waa rabbi samaawaati samaawaadka rabbigeedii waalardi arlada iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa alraxmaani waaye alla naxariis caanay u sugnaatay laa yamlikuuna ma hanan karo minhu xaggiisa khitaaban hadal qof awoodi kara inuu la hadla ma jiro yowma maalin waa yaquumu ruuxu bimalakul jibriil uu istaagayo iyo walmalaa'ikatu naagtiiba safan ayagoo safsaf ah laa yatakallamuuna hadli maaya ilaa man maahade maahane adina lahu uu idmay manka alraxmaanu allaha raxmaanka wa qaala kaana wuxuu qoranayaa sawaaban hadal toosan daalika kaasi alyawma alxaqu waa maalintii xaqa ahayd ee faman ruuxii shaaa doona ittaqada ha samaysta ilaa rabbihi ilaahay xaggiisa la-aadan markii inoqod wanaagsan inna anagu angarnaakum waxaan idinkaga digaynaa cadaaban cadaab qariiban oo dhow oo yowma maalin imaanaya yanduru maru qofka uu eegayo maa qaddamad wax ugu hormarsaday yadaahu gacmihiisa wayaquulu lkaafiru gaalkuna uu oran doono yaa laytanii shallaytabaydiyey kuntu ahaadee turaaban carro عيد محلوها هو المعنى وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلى ترابا عرب عيد محلوها هو المعنى وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى